Suya Ilola, Ilola, Ilola Ilola ya guldasta Ahola skola çıkı Ilola lola Kolisiyon boloyla bashanda Waipo zuba prada ta Amash sumisha guftam hi lola